Es domāju, ka mums visā visumā ir laimīgs ar kaimiņiem, ar varbūt dažiem izņēmumiem. Kad bija jādibina Latvijas institūts, tad mums bija piemēram pirmajā padomē bija Rihards Beruks, kas bija iebraucis mūsu neatkarības sākumā no Norvēģijas. Un es domāju, bija izcils paraugs tam, kā viena cilvēka attieksme var milzu daudz paveikt attiecībās un draudzībās starp valstīm, jo Rihards bija tāds cilvēks, kas tik ārkārtīgi ātri iedzīvojās šajā vidē, ka viņš varēja kalpot par piemēru jebkuram citam, kas Latvijā būtu no citurienes ieradies. Viss šīs zemes ir gājuši cauri Eh, grūtiem laikiem. Zviedrijā bija bats savu laiku, kad daudz brauc emigrēja uz eh, Minnesota. Es esmu visās viņas bija, viņās bijusi, un katrai ir savs skaistums. Un mūsdienās tā ir tieši demokrātija, laba pārvalde, eh, sociālais nodrošinājums pilsoņiem, korupcijas e, zemākais līmenis, kāds vispār pasaulē e, citur ir, un arī pašu pilsoņu lepnums par savu valsti un apmierinātību ar to, kā viņi tiek pārvaldīti. Viņi ir, e, varētu teikt, paraugu bērni visām apvienotām nācijām.